Haupa lagunok eta ongi etorri gehi merauntxia telebiztara, bideo jokoen telebiztara. Az gaitezen gure laugarren atalarekin. Aztenotako berririk handienak Sonic aurkezturiko Tokyo Game Showetik datoz. Besteak beste, Project Morpheusen berriz zondatzea, orain PlayStation VR deitzen da, e, realitate virtualeko eta horreko sistema hau. Eta gainera, Bloodborneen DLC berri bat aurkeztu dute, baita Gravity Rushen bigarren joko bat, e, Resident Evilen spin-off bat, orain multiplayer bat izango delarik, eta beste hainbat berrikuntza ere. Aztenetan, bi berri nagusi ditugu, Ubisoften inguruan, biak Assassin's Creed munduarekin erlazioa dutelarik. Lehenik eta behin, Assassin's Creed Syndicate azaro honetan argitaratuko den jokoaren season pasa aurkeztu dute. Season pass honen e, eduki nagusia, jak el Destripador ezagun, bestela ezagutzen dugun pertsonaiaren inguruko historio bat izango da. Eta oraindik ez dakigu prezio baina ikusita lehen urtean zinen gaizki joan zetaien Unityren e, season pasa, ez dakigu ea honek nola bukatuko duen. Zer iritzi dezu Eta bestetik, egun hauetan ireki da Assassin's Creed Council, Council delako hau lehen e, Assassin's Creed munduko sare soziala da. Facebook antzeko bat, hainbat post egin izango ditugu gure marrazki, bideo eta barrekin. Eta egia esan ez du oso itxura ona, baina erabiltzaile asko daude lehen egunetan hogei mila erabiltzaile batu baitira zerbitzu honetara. Ez dakitea ni batuko nahi baina ziurrenik, ba, ziurrenik bai. Eta azkenik, 2000 eta hogeian, bai, hau epe luzerako dihoa, e, eh, atrakzio parke bat iregiko dute Assassin's Creed gaiarekin Malasian. Malasian irekiko du Ubisoftek beraien lehen atrakzio parkea, joko frankizia ezagun honetan oinarrituta eta honek esaten digu, besteak beste, orain dikan badaudela inbat joko Assassin's Creedenak pentsatuta eta saga hau luzterako doala. Pasaden astean Apolek bere keynote ezagun horietako bat egin zuen, bere produktu berrien aurkezpen bat. Besteak beste, iPhoneak, iPadak, Apple Watchak ikusi genituen, baina guretzako eh, gai nagusia Apple TVa izango litzateke telebistara entxufatuko den gailu bat, non lehen aldiz aplikazioak esekutatu izango diren. Aplikazioen artean, interesgarrienak ziurrenik jokoak izango dira. Ea, nola moldatzen diren apolekoek mugiko horretan dazkagun jokoak telebistara ekarterakoan. Badirudi ez dela oso ideia ona izango, bereziki berei jarriko dituzten e, limitazioen gatik. Besteak beste, berreun megabait bakarrik pixatu izango dituztelako aplikazio hauek. Berreun megabait, oso dago Twitter, YouTube, Facebook bestelako aplikazioetarako, baina jokoak ea hau aldatzen duten, ze bestela <laughs> jokorik ez da izango Apple TV eta kontsoletarako merkatu sarrera hau desastre bat izango da. Eiruan ikusi genuen bezala Xbox One atzerantz bateragarria izango da. Hau da, Xbox irureunda irurogeiko jokoak jolastuala izango ditugu gure Next Gen kontsola hauetan. Dena den, ez denekien data zehatza eta orain bai, orain aurkeztu digute azaroan argitaratuko den eh, eguneratzea. Xbox Onearen sistema eragilea eguneratuko da, Windows amarraren itxura grafikoa eredatuko duelarik eta atzerantzko bateragarritasun hau gehituko duelarik ez daugarri nagusi gisa. Eta aste honetako nire berri guztokoena Nintendok egin duen aurkezpena izan da, Pokemon Go delako erakutsi baiti gute. Trailer benetan bikaina egin dute, benetan guztiz bikaina. Oso emozionante ematen du, oso divertigarria eta ez dago pegarik jartzeko mm, trailerraren anazken amar segundoak arte momentu horretan ikusten da nolakoa izango den jokoa eta ez daukaz terikusirik ordurako ikusitakoarekin. Bizitza errealean ikusi izango genituela zirudien eta ba, eh, borroka epikoak izan, baina badirudi dena kalitate txarreko Pokemon joko batera murriztuko dela, dator urtean ateratzen denean. Ea sorpresaren bat daukagun oraingoan, baina sorpresa positiboren bat eskatuko nukenik. Eta ez gaitezen aste honetako analisiarekin. Analizia hau astero bezala indi totemek eskainia da. Indi jokoei merezi duten garrantzia emateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Egun hauetan amaituko da gure lehen, lehen lehiak eta estimen, beraz sartu zaitezte estim taldean, e, indi totem deitzen da besterik gabe, bilatu eta batu zaitezte, eta joko bikain batean zozketan hartuko duzu parte. Animo! Aste honetan joko arraro hoietako bat daukatzuentako anti-chamber deiturikoa. Ziurrenik asko ezagutuko duzue indi joko oso ezaguna delako, baina nire gustokoenetakoa da bere esplorazio sistema oso oso bitxia delako. E, mundu batean agertuko gara non fisikak ez duen funtzionatzen beti bezala. Agian pasillo batetik aurrera joan eta buelta matean, atzean ikusten duguna ez da beti lehenago zegoena, baizik eta egoera berri bat. Horrelako ideiak jorratzen ditu gai honek, eh, hainbat kontzeptu erorekin, baina jokoa esplorazioarako oso oso entretenigarria garria eta beraz asko gomendatuko nahi zuke. Joko honen esplorazioa gero eta gehiagoa berazten doa, jokoan lortuko ditugun pistolei esker. Pistola hauek elementuak egiten dituzte tiro, batzuek mugimendua, beste batzuek desintegrazioa ekartzen dituztelarik, eta hauek puzle egoera berriak eskaintzen dizkiote jokalariari gero eta gehiago aurreratu gala. bakarra esplorazioa duen joko hau oso entretenigarria da, batzuetan apur bat beldurgarria, eta guztiz desorientatzailea, baina oso polita eta oso divertigarria da jolasteko, batez ere lagunekin, ba puzleak egitea gustatzen bazaitzen. Ez da joko berria eta hortaz, nahiz eta normalean nahiko merkea den, estimeko edozein berapenetan aurkituko duzu prezio ezin jobean. Guztiz gomendatuko ni esperientzia hau eta ea noraino heltzen zareten burua galdu horretik. Eta honekin amaitzen dugu aste honetako GTV. E Datorren astean berriro hemen izango gaituzue berri eta joko gehiagorekin, astero astero bezala. Zazpi egun barbarte lagunak. Baina noski, GTB bat alau ez dezakegu bukatu, pasaden astean aipatu genuen zozketa horren irabazlea nor izan den esan gabe. Bioshock Infinite jokoaren doako kopia, Aimar López, gure jarraitzaileak irabazi du, Twitteren abildua Aimar López bizeta duna denak, zorionak berazuri eta e, eh, bere alajariko gara zurekin harremanetan saria lor dezazun.